मित्रांनो नमस्कार आणि धन्यवाद जर हा व्हिडिओ तुम्ही प्ले करत आहात याचा अर्थ तुम्ही राजकीय क्षेत्रात यशस्वी होऊ इच्छित आहात आणि जर असं असेल तर तुम्हाला माझा साधा प्रश्न आहे की भारतातील सगळ्यात टफेस्ट कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम कोणती आहे कदाचित तुमचं उत्तर हे यू पी एस सी असेल बरोबर आहे सर्वसामान्यपणे आपल्याकडे हे समजलं जातं पण हे अर्धसत्य आहे दर पाच वर्षांनी येणारी पंचवार्षिक निवडणूक जी तुम्ही देत आहात देत असलेली निवडणूक ही सर्वात टफेस्ट एक्झाम आहे मित्रांनो ऐकून थोडंसं आश्चर्य वाटेल पण हे पूर्ण सत्य आहे फरक नीट समजून घ्या यू पी एस सी एक्झाममध्ये तुम्ही टीनेजपासून ते बॅचलर मास्टर डिग्रीपर्यंत जे तुम्ही अभ्यासता तेच तुम्हाला पेपरला विचारलं जातं दुसरं जे तुम्ही अभ्यासता तेच पेपरला येत असल्यामुळं ती एक्झाम ही तुमच्या कंट्रोलमध्ये असते तिसरा फरक समजा तुम्ही पहिल्यामध्ये फेल झालात पहिल्या अटेम्प्टमध्ये समजा फेल झालात तर लगेच तुम्हाला दुसरा अटेम्प्ट दुसऱ्या वर्षी देता येतो निवडणुकीमध्ये मात्र पाच वर्ष रात्रंदिवस मेहनत करून जर समजा शेवटी तुमच्याकडून काही चुका झाल्या तर त्या काही चुकांसाठीचे मार्क कमी न होता तुम्ही त्या निवडणुकीतून बाहेर पडता तसं होत असल्यामुळं निवडणूक ही तुमच्या कंट्रोलमध्ये नसते ती जनतेच्या कंट्रोलमध्ये असते मतदारांच्या कंट्रोलमध्ये असते तुम्ही जर समजा पहिल्या निवडणुकीमध्ये हरला तर तुमचा दुसरा अटेम्प्ट हा एक वर्षाने नव्हे तर पाच वर्षांनी येतो आणि विशेष तुम्ही जे अभ्यासलेलं असतं तेच तुम्हाला पेपरला येईल याची कुठलीही शाश्वती नसते मग मित्रांनो यू पी सीला अपेअर करणारा कॅन्डिडेट तो सगळा अभ्यास केलेला असताना देखील भरपूर पैसे देऊन मार्गदर्शन घेण्यासाठी कुठला ना कुठला क्लास लावतो तर मित्रांनो तुम्ही जी निवडणुकीची परीक्षा देत आहात ती नक्कीच अवघड आहे आत्ता आपण पाहिलं मग तुम्हाला जर हे सर्व सोपं करत मार्गदर्शन मिळवायचं असेल आणि आपलं राजकीय स्वप्न पूर्ण करायचं असेल तर वेळ न वाया घालवता अधिक माहितीसाठी खालील बटनवर क्लिक करून त्वरित आपली नोंद करा भेटूयात लवकरच तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भारत जय जगत